Trabajadores y trabajadoras de Leite Celta eh, nos estábamos regiendo hasta, hasta este mes de noviembre por el Convenio Estatal de Industrias Lácteas, que es un convenio que, en salarios eh, está, bastante pecaminoso, es un convenio que se negocia en Madrid, en donde no tenemos representación, ni tenemos ni voz ni voto para, poder negociar, negociar en ese ámbito, e entón pois decidimos entrar no, no, nunha negociación de convenio propio. Despois de, de levar eh, todos estes meses eh, xuntándonos coa empresa e non chegar a ningún tipo de acordo, pois o que decidimos foi empezar con unha serie de movilizacións para poder forzar un pouco a negociación porque estaba bastante estancada e ao final pois eh, chegamos, chegamos a firmar o, o convenio. un convenio en donde os, os, os salarios que era o que nos pretendíamos pois suben entre un 10 e un 13, un 13%. A isto hai que aplicarlle tamén o 1,5 eh, todos os anos por enriba do estatal, o convenio este que se firmou, se firmou do 2017 ao 2020, todos os mm, dereitos que nos, bueno, que nos conseguimos, eh, son desde con carácter retroactivo desde o 1 de xaneiro de 2017. Sí, quero remarcar é que nos, cando empezamos estas movilizacións, eh, falouse coa xente en asamblea, a xente estaba moi convencida de, de seguir adiante con isto, e si é verdad que gracias á unión que houve por parte de todos os traballadores que foi eh, unánime e, e total nos días que estuvimos de paro, que ao final foron foron seis, seis días de folga, de, bueno, de paros de, desde as 12 da mañá hasta as 4 da tarde, e que o que está claro que cando a xente está toda unida eh, se pode chegar a conseguir isto que se conseguiu aquí.